baby, let me see it. I just want to eat it. baby. let me see it. ऐसा कुछ हुआ भी नहीं नजर थी पहनी हुई बेचैनी आंखों आंखों में शैतानी हो गई सैया ने देखा ऐसे मैं पानी पानी हो गई